en Senadora Angustia. Grazas, presidente. Bo días, señorías. Falamos hoxe de novo, outra vez, en menos de dos meses, do noso sector primario. Do noso sector primario castigado dende hay décadas, sufrindo procesos de concentración, sufrindo os abandonos do goberno, E de verdade, de verdade o Partido Popular, señor Faunde, señor Prego, creen que isto que precisa o noso agro, de verdade creen que todas estas medidas valeiras é o que debemos valorar hoxe aquí para resolver o problema da nosa agricultura, da nosa gandeiría, do noso sector agroalimentario. Mire, señor Faúndez, As políticas de impulso do noso sector agroalimentario deben cumprir dúas funcións. Deben reequilibrar o territorio e deben dar igualdade de oportunidades. Si queremos un mundo rural vivo, Falemos de impulsar a Lei de Desenvolvemento Sostible de Medio Rural de 2007. Falemos de aplicar o Real Decreto 752-2010. Non falemos de medidas baleiras. Falemos de isto para revertir o despobamento, para revertir o abandono do rural, para impulsar concertos entre administracións públicas. Falemos de medidas de verdade. Cinco anos de goberno subindo e o desgoberno do Partido Popular non fixo en ningún momento ningún rastro de aplicación de todas estas medidas que de verdade poderían sacar do afundimento no que se ve mergullado o sector primario deste país. O sector agroalimentario, señorías, non precisa do noso recoñecemento. Precisa apoio, precisa inversión e precisa medidas que melloren as súas condicións de vida e renta precisan a incorporación de activos mozos, precisan medidas que fomenten a igualdade e a promoción das mulleres. E con vostedes sufrimos despobación, sufrimos embellecemento e sufrimos masculinización do mundo rural. Apliquen xa a lei e resolvan problemas e así si serán recoñecidas as medidas laborais as medidas económicas e as medidas sociais que se deben aplicar ao noso agro. Promovan un plan de promoción das redes de consumo de proximidade. Promovan un plan de cooperativas de consumo, con prezos xustos, con prezos xustos para productoras e con prezos xustos para consumidoras. E adapten a norma para que así sexa recoñecido o sector. Queren apoiar e máis de máis sí? Formación, formación e formación Formación para que a nosa mocidade poida vivir no agro. Formación para que poidan desenvolver a súa vida no rural. Melloren a oferta de titulacións relacionadas coa produción agroecolóxica. Melloren a transformación a formación con relación á transformación alimentaria, especialmente artesanal, o aproveitamento de recursos forestais e o ecoturismo. E así tamén será como recoñezan o valor medioambiental do noso sector agroalimentario. Só hai unha medida, unha única medida medida concreta que protexe o sector dentro da súa proposta de moción, da súa declaración disfrazada de moción, pero que o que protexe é o marco ideolóxico do Partido Popular. A Lei 28-2015 de calidade alimentaria é recentralizadora, non respeta competencias exclusivas das comunidades autónomas e a única medida desta moción se reduce a un marco sancionador e invasivo que non regula nin de xeito efectivo nin a calidade alimentaria nin os dereitos que deben ser recoñecidas as traballadoras do campo. Vostedes que presumen de responsabilidade, vostedes que presumen de ser un partido de Estado, abandonen esta invasión de competencias que non yo digo eu, sino que yo digo o Consello de Estado e o Tribunal Constitucional. Dende o Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, propoñemos un plan de garantía de soberanía alimentaria que se base no dereito dos povos a decidir a súa política agraria e no respeito ao medio ambiente. Si queren defender agricultoras, a gandeiras e a industria alimentaria, contribúan á reforma do modelo de negociación e aplicación da política agraria común para mellorar o reparto da renta agraria, para desenvolver iniciativas dirixidas a artellar o sector con criterios de diversificación, de sostenibilidade e de economía social e familiar, comprendan dunha vez que este Estado é diverso, que os seus territorios teñen necesidades diferentes e que igualdad non é dar o mesmo a todo o mundo, sino dar a cada unha o que precisa para que cheguemos ao mesmo nivel. Diseñemos unha PAC baseada na agroecoloxía, na soberanía alimentaria, orientemos a producción extensiva cara a unha aposta estrategia estratégica por esa soberanía alimentaria, cara a unha PAC que estexa capaz de defender os pequenos agricultores, de protexer o medio ambiente e de plantar cara ás multinacionais digan non á especulación alimentaria regulando as importacións de terceiros países, as exixencias en materia de normativa ambiental, social, laboral, de calidades de seguridade alimentaria que a Unión Europea impón os seus agricultores e gandeiros. Enfoquemos as axudas directas a garantir unha viabilidade das explotacións e a xeración de emprego, a desenvolver unha agricultura, unha gandeiría e unha empresa alimentaria profesional e sostible en todo o territorio e con calidade nutritiva e sanitaria. Se quixeran mellorar, se quixeran investir, se quixeran orzamentarían e os seus orzamentos minten. Vaya terminando, señoría. Remato. Se queren falar de medidas concretas, se queren falar de garantir o presente e o futuro do noso agro, se queren falar de crear postos de emprego, se queren frear o exilio, se queren protexer a clase traballadora do noso país, atoparémonos. As súas palabras valeiras, as súas declaracións institucionais disfrazadas de emoción, os seus orzamentos mentireiros, a súa precariedade, a, seu, a pobreza e o desemprego, votamos Non. Gracias, senadora Angustia. Por el Grupo Parlamentario.